Estades listas para un experimento que revolucionou a historia e tumbará todo o ápice de intuición que poidades ter sobre como se comporta o mundo no que vivimos? Exacto. Desta volta imos a falar de física cuántica. Pero antes, expliquemos un experimento con pelotas de tenis. O tema vai de lanzar as pelotas contra esa placa con dúas fendas Para evitar sesgo a hora do lanzamento, vou poñerme unha venda nos ollos. Moitas das pelotas non atravesarán as fendas, pero as que o fagan chocarán contra o muro do fondo onde o punto de impacto quedará grabado. Despois de lanzarmos varias pelotas, quitamos a venda dos ollos e... miramos o resultado do experimento no muro. Atopámonos que as pelotas bateron contra o muro, máis ou menos, á altura das fendas como era obvio. Que acontecería agora se no canto de lanzarmos as pelotas de tenis usamos algo moi pequeno? Átomos, por exemplo. Unha vez máis, poñemos a venda nos ollos. Lanzamos un a un os átomos, quitamos a venda e... Isto non se corresponde ao mesmo patrón que viramos coas pelotas de tenis. E máis, como é se que era posible que a maioría das pelotas impactaran no medio das dúas fendas? Ben, que non cundo pánico. Repitamos o experimento e... Nada. Teño unha idea. Fagámolo sen vendar os ollos tiramos ao chou os átomos e así podemos ver o camiño que percorren e ao mellor entendemos o que está a acontecer. Un, un momento. Que se facemos o experimento mentres miramos, si que medimos o mesmo que coas pelotas de tenis. Neste punto da historia, poderíase pensar que a nosa montaxe experimental ten algún erro, que non estamos a ter en conta algo, Pero é bastante simple. Eh, en realidade, repetímolo varias veces e sempre medimos o mesmo. Non, a explicación deste experimento vai moito máis aló. A verdade detrás deste patrón sacudiría as bases da física e xunto con outros experimentos iniciaría o que hoxe coñecemos como física cuántica hai un pequeno detalle que non vos contei. E é que o patrón que vimos ao lanzar os átomos, coa venda nos ollos, non é completamente misterioso. De feito, é bastante coñecido. Imaginade que na mesma posición dende a que facemos os lanzamentos, xérase un pulso de auga. Cando esta onda chegue ás dúas fendas, difractarase, producindo no proceso dúas novas ondas. Ei, Pero agora estas dúas ondas van a se superpoñer a unha coa outra e interferir. E máis, cando miremos a marca que quedaría no muro do fondo, veremos un patrón moi semellante ao que viramos no caso cuántico. É dicir, que cando lanzamos os átomos cos ollos vendados, estes compórtanse como pulsos de auga. Mas cando o facemos sen a venda, como pelotas de tenis. Noutras palabras, como ondas ou partículas. No mundo cuántico, os obxetos teñen unha natureza dual onda-partícula. E se vos gustou o vídeo, non esquezades compartilo. E... Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Pero digo eu, está moi ben iso de que os átomos se comporten como ondas, Mas se soamente lanzas un átomo de cada vez, con que outro átomo está a interferir? Coido que xa temos tema para outro vídeo.